de que no esperaba Amor prohibido llegó la droga más cotizada La más peligrosa Se enamoró de que no imaginaba Se enamoró de que no esperaba Amor prohibido llegó la droga más cotizada La más peligrosa Amor intenso, directo al peligro Desde ese momento aprendió el amor no se elige Él no se elige yo no pedí sentir esto por ti Esta necesidad de saber de ti Fue en su mirada donde yo me perdí Quédate con que te besé el alma Que la piel te la puede besar cualquiera Mi sueño comenzará el día que te vea despertar a mi lado Qué complicado es esto Tú estás dentro de mi pecho No se puede cambiar de corazón como de sombrero Se enamoró de que no imaginaba Se enamoró de que no esperaba amor prohibido llegó la droga más cotizada, la más peligrosa se enamoró de que no imaginaba se enamoró de que no esperaba amor prohibido llegó la droga más cotizada, la más peligrosa me, muero por ti, te amo a ti el silencio, tortura sin fin en la playa, que en la playa lo borré Pa' que nadie se entere que de ti me enamoré Solo es de los dos Entre noche, entre días entre meses Sabes que solo tú me enloqueces Que solo tú me enloqueces Sin locura no hay felicidad Nuestros labios, los momentos Guardarán para sonreír Incluso cuando no estés aquí Cerca de mí Tú vales la pena, la alegría, la espera Aunque me desespera una canción que solo se oye en mi corazón. La pasión más intensa se, enamoró de que no imaginaba, se enamoró de que no esperaba. Amor prohibido llegó, la droga más cotizada, la más peligrosa. Se enamoró de quien no imaginaba, se enamoró de que no esperaba. Amor prohibido llegó, la droga más cotizada, la más peligrosa. corazón elige una persona, el resto da igual.